Oppitunti kolme. Värit yksi. Tumma ja vaalea. Valkoinen. Tämä on valkoinen väri. Valkoinen luistin. Tämä luistin on valkoinen valkoinen luuranko. Tämä luuranko on valkoinen. Valkoinen kukko. Tämä kukko on valkoinen. Keltainen. Tämä on keltainen väri. Keltainen banaani. Tämä banaani on keltainen. Keltainen ruusu. Tämä ruusu on keltainen. Keltainen mittanauha. Tämä mittanauha on keltainen. Vaaleankeltainen. Tämä on vaaleankeltainen väri. Vaaleankeltainen kansio. Tämä kansio on vaaleankeltainen. Vaaleankeltainen tähti. Tämä tähti on vaaleankeltainen. Vaaleankeltaiset saappaat. Nämä saappaat ovat vaaleankeltaiset. Oranssi. Tämä on oranssi väri. Tämä on oranssin värinen. Oranssi porkkana. Tämä porkkana on oranssi. oranssi appelsiini. Tämä appelsiini on oranssi. Oranssi meritähti. Tämä meritähti on oranssi. Vaaleanpunainen. Tämä on vaaleanpunainen väri vaaleanpunainen ilmapallo. Tämä ilmapallo on vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen lipasto. Tämä lipasto on vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen sika. Tämä sika on vaaleanpunainen. punainen. Tämä on punainen väri. Punainen tomaatti. Tämä tomaatti on punainen. Punainen nitoja. Tämä nitoja on punainen. Punainen mansikka. Tämä mansikka on punainen. Tummanpunainen. Tämä on tummanpunainen väri. Tummanpunainen nasta. Tämä nasta on tummanpunainen. Tummanpunainen lippu. Tämä lippu on tummanpunainen. Tummanpunaiset huulet. Nämä huulet ovat tummanpunaiset. Violetti. Tämä on violetti väri. Violetti sohva. Tämä sohva on violetti. Violetti sateenvarjo. Naisella on violetti sateenvarjo. Violetti hame. Naisella on violetti hame. Vaalean sininen. Tämä on vaalean sininen väri. Vaalean sininen kaappikello. Tämä kaappikello on vaalean sininen. Vaalean sininen sulka. Tämä sulka on vaalean sininen. Vaalean sininen pilli. Tämä pilli on vaalean sininen. Tumman sininen. Tämä on tumman sininen väri. Tumman sininen luumu. Tämä luumu on tumman sininen. Tumman sininen kansio. Tämä kansio on tummansininen. Tummansininen nappi. Tämä nappi on tummansininen. Tummansininen. Vaaleansininen. Tumman harmaa. vaalean harmaa, tumman vihreä, vaalean vihreä, tumman punainen, vaalean punainen.